un an de prison et 45 000 euros d'amende à la clé. Je me demande ce qui se passe, je comprends pas ce qui se passe. Il y a des gens qui passent, j'essaie d'interpeller tout le monde. À l'aide, je crie à l'aide, qu'est-ce qui se passe Franchement, ça va tellement vite, je me demande même si c'est des vrais policiers. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Donc vous me parlez de répression, je vous dis c'est faux. La réaction de mes collègues, euh, je la redoute absolument pas. Je sais qu'ils sont euh, suffisamment intelligents pour comprendre là où est leur intérêt. Parler du mal-être, des des conditions de travail désastreuses. Soit vous vous êtes cette fois ému de ces nouvelles images de violences policières. Vous confirmez donc que les images sont utiles je le note. What lawmakers want to do is stop the circulation of these images. La foule est si nombreuse qu'il est impossible de déterminer le début et la fin du cortège. The demonstrators say that it will lead to an impossibility uh, for people to film freely police forces and also prevent them from revealing scandals and revealing police pas de mots pour décrire cette réalité, et maintenant, pas d'image. Pas d'image, pas de preuves, pas de preuves, pas de violence policière. Pas d'image, pas de scandale hein. pas d'image, pas d'enquête sur la mort de Cédric Chouviat, sans images, la répression policière n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir vous confisquer votre téléphone, ils vont pouvoir vous arrêter, ils vont pouvoir, le cas échéant, vous mettre en garde à vue de façon préventive. Et là, on en revient sur euh, les atteintes qu'on est en train petit à petit de porter à l'état de droit. of this march has been peaceful, but this new law banning the malicious dissemination of police identities has touched a raw nerve in France. C'est votre banderole Ah bah là, ça n'a pas bien marché. Alors c'est pas le lieu d'une manifestation. de leur mains. pas si la Renseignez-vous. Bien alors, quelqu'un prend la parole et pose une question. il faut que ce soit... Il faut vous les la de Est-ce que la parole de Michel Zecler aurait posé quoi que ce soit face à la parole des policiers qui, on le rappelle quand même, dans leur déposition, ont quand même enfilé euh, les mensonges et ont euh, prétendu qu'ils étaient les victimes en cette histoire et lui euh, l'agresseur. Le policier ne veut pas aller chercher ses enfants aujourd'hui tranquillement à l'école parce qu'il risque d'être reconnu et il risque d'être agressé et menacé. Voici le résultat du scrutin. Votant 558 pour 388 contre 104. Faut que cette loi soit retirée parce qu'elle est liberticide. Tant que cette loi ne sera pas retirée, nous serons là euh, tous les samedis s'il Pour clarifier juste, en 2017, il y avait donc selon le Macron candidat des violences policières, depuis, il y a des violences des policiers. Non, pas du tout. Il y a la même chose, le même phénomène qu'on continue de voir. Est-ce que c'est un tabou de dire le terme Parce que Non, je peux vous dire, il y a des violences policières, si ça vous fait plaisir que je le dise. Ciné Chamanisme, c'est une chaîne, de formats, avec des courts-métrages expérimentaux marqués du logo XP, comme celui que vous venez de voir, ou des vidéos enquêtes d'images pour analyser l'œuvre de réalisateurs, réalisatrices et artistes visuels au travers des techniques comme Vision Nocturne, à retrouver dès maintenant. La nuit fait travailler notre imagination, entre ce qu'on aperçoit et ce qu'on croit y voir. Dans cette vidéo, je vais explorer comment différents artistes de l'image ont montré la nuit pour comprendre quels effets le choix de leur technique a sur notre imaginaire. Ciné-chamanisme, c'est chercher d'autres façons de voir en explorant les propriétés hallucinatoires des techniques du cinéma.